Yo te recuerdo, hermanos y hermanas trans. Yo seré tu voz para elevar nuestro derecho. Resistir es vivir. Trans Power.